urip kuwi angel mula aja kakean ngeyel urip kuwi susah nanging kudu tetep iso obah urip kuwi turah mula aja padha seraka urip kuwi putung mula ayo padha tinulung